quito tu alma, esa es la almohada. ah, puta, esto es de acuerdo. Esto de acuerdo. Güey, o sea, sí una tristeza y todo, pero también un poquito de coraje, porque, güey, o sea, por, ser un pendejo, están en esta situación. Por ser, y por las pendejadas de este cabrón, güey, esa vieja se va clavar a su, vampira, güey. No en el sentido que todos hiciéramos Algo del hermano, algo del hermano a veces. Puta madre. Te dije, güey. No encaja más, dice esta morra. El chingado labial, hecho no recorre nada. Ya, esta, esta vieja ya unió puntos. ¿Qué? ¿Cree que mi A ver, espérame, espérame, espérame, espérame, espérame, espérame, espérame, espérame. Si su mamá, o sea, él estaba el día que mordieron a su mamá. Y su mamá la mordió un legado. Ajá. El legado lo mordió a él. Pero se supone que esa era una de las interrogantes que había, porque no sabían si, si a él lo habían mordido. De hecho, se supone que por eso le hacen el corte. Pero no tiene síntomas de vampirismo, como Juliet que se la pasa pariendo sí, chayote. Estoy tratando de buscarle una, razón lógica. O sea, decir, no sé, que Juliet lo, lo convirtió ahorita que estaba ya entendí por qué se la van a clavar. Pero, güey, no. O sea, bueno, no, me suena tan lógico porque ya estaba muerto. ¿Puedes convertir algo que ya está muerto? Lo averiguaremos. <laughs> O alguien está suplantando. Eh, ¿De, quién? No, De tío monstruo, shifter? Sí, algo así. No se van a putear esa morra. De esa morra, güey, esa morra ya está muerta, nada más no le han avisado. <laughs> Te dije, güey, una promesa de ese tipo entre lesbianas, güey, nunca trae nada bueno. Nunca trae nada bueno, güey. No, voy a creerle el badass, güey. O sea, la quiero mucho. <laughs> Porque se enoja, es como Baby Yoda, güey. <laughs> Es Grogu. Es Grogu en este momento, cabrón, You are a soulless murderer and I am completely done with you. Güey, a ver, o sea, sí es una perra maldita desgraciada, pero en su defensa no fue su culpa. Hoy no fue su culpa, güey. Hoy realmente estaba diciendo la verdad. Pero sí, hasta cierto punto tiene razón, güey, porque, o sea, le están cagando el palo por algo que no hizo Ish técnicamente hablando, porque no ella se clavó al hermano de esta morra. Fue culpa del... del... mismo tío, güey. O sea, mi punto de vista fue culpa del mismo tío. Theo's blood is on your hands. And as far as I'm concerned, that is one burns down, por Complicado. Al menos es honesta, güey. Al menos es honesta. ¿Qué quiere hacer, güey? ¿Se puede entrenar entre ellos? Lo haga, compa. ese es perruque, pero nos cae bien. <laughs> la queremos en la segunda temporada. No, no, que sea ahí con ese tóxico. Chinga, y para colmo el güey quiere matar a la hermana crees que se pueda entrenar entre ellas? <laughs> no creo, güey, necesito guardar una esperanza en mi corazón. O sea, es que no tiene que sobrevivir, güey. Do not fight, not a word. I will call a lawyer, ah, <laughs> digo, güey. digo, o sea... Esta chava fue cara, fue cara de aquí la haces, aquí la pagas, reina. No, no, baby, baby Yoda con todos lawyer. About time. No be all, detective. Sí, así como actúa, defiende, güey. <laughs> ya va I really need to know. really want to know, really do. Me una mamada, güey. Una mamada, sí, güey. Esta morra igual sabe cómo jugar con sus mentes, güey. Son unos débiles. Tanto este güey como Juliet, güey. I remember jumping in with Eleanor. But I was completely sober. She's, she's involved in this somehow. <laughs> No, van a estacar a mi bebé, güey. Por cosas que no tiene que ver con ella. <laughs> Me recordó al bebé de la niña que. Güey, lo de Esperancita. <laughs> ¿Y los papás qué pedo que con Cortés? porque, oh, lo voy a la madre. Ah, a ver, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate. ¿Qué fue eso? ¿Era Juliet? Güey, que nos perdimos. Espérate, espérate, espérate, espérate, espérate. Si estamos mariconeando, güey, algo nos perdimos. Se van a estacar a mi bebé, güey. Se la van a estacar, güey. Se la van a estacar. Se va a quedar sin morra, güey, con el corazón estacado. madre. Pero, ¿qué pasaba por su cabeza, güey? O sea, que la ayuda era convertirlo, ya sabes, güey. O sea, obviamente su morra no se lo va a perdonar. Bebé, o sea, como es bebé, güey, inexperta, la cagó. So he could die with dignity. You sent your bangs into him. You knew there was a chance you could turn him. True false? Pero no le hizo más intención. Let's go with true. Bebé. No know else is true? Te dije que se la iba a clavar, güey güey, ¿sabes qué es lo peor de esa escena? Como que hubo un paralelismo para comprobar si realmente estaba mintiendo, como la primera vez, ¿te acuerdas? Cuando estaban ah, saliendo de la zona, sí, sí, güey. Puedo corroborar lo que te estoy diciendo, perdóname. I will spend the life trying to figure out how to kill you and every legacy like Güey. Eso lo hace más cabrón, güey, porque sabe, sabe que sí, güey, estaba siendo totalmente honesta, no estaba mintiendo. Coño. All your lies went through my mind, the things you said you never do. Now I'd rather die than do it, man sí necesita una segunda temporada. Sí, <laughs> obviamente, sí se necesita. Lo único que me da miedo de la segunda temporada es que el hermano vaya a tener un papel más predominante, porque actúa de verdad con las patas. <laughs> o sea, ¿por qué me meten a la cárcel a mi Elinor, güey? <laughs> que se ha robado la chingada serie. Y me dejan ese zarrapastroso papanatas ahí. ¿Sabes qué me gustó mucho? Lo trataron como un romance adolescente. O sea, no hubo salida de closet, no hay como nadie pintándole el cuerpo. Bueno, fuera de ese estereotipo que no me gustó, que sí siguieron con Ben, o sea, del morro ah, eh, que, ya sabes, que está enculado con un closetero, güey, eso no me gustó. Pero sí me gustó que el romance principal no fuera un romance tóxico. O sea, no por el hecho de ser un par de mujeres lesbianas, se volvió tóxico. Ajá, sí, el problema con las mamás no era que realmente fueran lesbianas, sino el pedo es que son de familias enemigas. Exactamente, exactamente, güey. no <laughs> sí, de hecho, o sea, sí es temática LGBT, pero no está enfocado a eso, no es, no es el o sea, sí está enfocado a eso, pero, pero se trata como una pareja normal, que la neta es que yo creo que ya, o sea, ya iba siendo hora de que ya, o sea, no todas las películas LGBT tienen que girar en torno a la salida y al sufrimiento social que hay en torno a la salida del closet. Sí, güey, sí, sí, por favor que le hagan una segunda temporada. necesito, necesito más calayo, por Quiero saber qué pedo. <laughs> ya quiero saber qué pedo.